Hey muy buenas gente sexy del internet, aquí Mercurio 309, un nuevo vídeo Bueno, antes de empezar este vídeo, les voy a explicar por qué no he podido subir videos. Al parecer, no hay internet Este video es muy corto, la verdad. Solamente voy a decir los ganadores de este sorteo maravilloso y nada más. Vamos con los sorteadores. Los ganadores de este sorteo son simplemente nada menos que doble de tambores. Tercer, en tercer lugar está el Ramberti. ¡Felicidades! ¡Aplausos! En segundo lugar, el Archer Técnico. ¡Bravo! En primer lugar está Valen 048. ¡Bravo! y nada más que decir. Este ha sido el pequeño video de hoy. Ya nada más les voy a dejar cómo quedan sus banners. Y nos vemos hasta otra. Adiós. you.